Baca. we meet again. Welcome back to my channel, Summer And right now, right now, I will make this video Dimas Kudabarga, Bang Tesla, and the Diva Dance. 给我个痛快，来吧，有遗憾就遗憾，来吧，千手把晚餐都散发，就算灯过后都不擦牙，就算这风一吹都要散牙，我是少我的一点灰呀，别假装哭的，我 b 给。 o sei un'altra donna, ma perché tu non sei più tu che mi fate del nostro bene? ed è diventato un freddo vivido dei risate delle nostre cene se ormai recuperabili io non sono più il tuo pensiero non sono più il tuo amore vero sono il dolce confondo amaro che non mangi più ma perché tu sei un'altra donna ma perché non sei più tu Wait. ma perché non ha detto prima chi non ama non sarà amato mai quando viene la sera e il ricordo pian piano scompare e trasmessa nel cuore a pianotro più grande del mare. Più grande what what next from down to going to the top going to the top <clears throat> down very low now and mm, mm, oh pass <sighs> hello Maria Carey hello Adele Hello everyone, hello everybody. This is Dimas Gurega again from Kazakhstan. Oh, it's phenomenal. <sighs> okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. So, thank you for uh, 1000 times